доки спиш прокляте, спати лихо спати, я б заснула і сама, тільки милого нема, він тепер далеко, там, де бій запекли, там, де свищ.